benvolguts membres del jurat de la quinzena edició del Premi Atrapa Llibres. Esperem que estigueu tots bé de salut. Aquest any, els premis també s'han vist afectats pel coronavirus. Alguns de vosaltres heu celebrat les darreres tertúlies virtuals i d'altres no heu pogut acabar de llegir i valorar les tres lectures. Per aquest motiu, us fem saber que aquest any les tres obres que optaven al premi seran considerades guanyadores. Per celebrar-ho i donar-vos les gràcies, us hem preparat una petita sorpresa. Esperem que us agradi. Cari bambini, non posso far altro che ringraziarvi di cuore per aver mm, scelto questo libro fra i tanti. E mm, per me era un libro molto importante, l'ho fatto per la mia bambina quando aveva 5-6 anni e l'ho fatto con tenerezza perché malgrado che la storia bisogna conoscerla e sempre bene, eh, volevo essere tenero e forse ci sono riuscito. Questo libro eh, è piaciuto a voi altri, bambini catalani, e, e mm, ha avuto un grande successo in tutto il mondo e sono cose accadute, sono difficili da raccontare perché sono molto tristi. E, ehm, molto pesanti, eh, però eh, si possono raccontare, la memoria è molto importante secondo me. Eh, credo che avete capito quello che non tutti gli adulti hanno capito. Io ho, mm, ho presentato questo libro in Italia e è stato rifiutato, poi è stato accolto in tutto il mondo e in tutte le lingue, vedete, ci sono, ehm, perché è un messaggio di pace bisogna parlare di guerra per parlare di pace, per convincere la pace è la cosa più importante. E quindi mm, sono commosso perché dopo tanto tempo questo libro l'avete letto, l'avete guardato e l'avete preferito. E non posso che ringraziarvi e dirvi grazie, grazie veramente di cuore, sono commosso da questa vostra scelta. Grazie. I am very happy and I am honored to hear that my book, Pirates de la Mar de Gel, has been shortlisted for the Atra Palibres Awards. Moltes gracias. Queridos amigos de la Cataluña, soy Gianumberta Cinelli, l'autore del El fil invisibile della natura e ve ne hablo dall'Italia in una lingua che non è né italiano né spagnolo, me la sono inventata io. Ebbene, vi volevo ringrazia eh, ringraziare per aver leído il, mi, il mio libro e spero di vedervi pronto nella vostra meravigliosa Catalogna, la, la Barcellona e tutta la Cata Catalogna. questo ehm, libro parla di come tutti gli organismi della natura sono collegati e che è molto facile rompere eh, uno di esso filo che collega l'organismo per creare muchos disastros. Disastros come la mia lingua <laughs> orribile in cui sto parlando. Però sono molto felice e spero di vedervi molto pronto eh, nella vostra meravigliosa terra. Eh, fin saviat e hasta pronto. Ciao! Gràcies un cop més per la vostra lectura crítica. Us esperem a la propera edició. Aquestes són les obres candidates al premi del curs que ve. Us hi apunteu?